Rap jest moim świadectwem, prawdą, sposobem przekazywania myśli. Gdy piszę, nie mam zahamowań. Jest tam wszystko. Dobro i zło, radość i smutek. Każdy tekst jest inny, ale każdy pisany z serca. Sport to dla mnie przede wszystkim spełnienie i satysfakcja. Każdy człowiek, jaki trening jest różny, ale cel jest taki sam doskonalenie własnego ciała. Художник завжди шукає різні особистості і різні емоції. Але цілює те, щоб передати щось своє, неймовірне. Кожен рух танцю показує різні емоції. Цим способом ще з давнини ми виражаємо і показуємо свої почуття і себе. Przyjemność to dla mnie на na Музика є jest nieograniczona i mogę утворити tworzyć w я затримую час. Кожен спалах є ідентичний, однак кожна фотографія особлива і зроблена, щоб запам'ятати різноманітні моменти.